आसान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज हम बात करने जा रहे हैं सोनिया गांधी के बारे में एक औरत की जुबानी कभी सोनिया के जीवन को तो देखो कितना गरियाया गया कितना कोसा गया कितना शरापा गया किस बात के लिए अपने जन्मभूमि के लिए जिस पे उसका कोई बस नहीं राजीव गांधी से प्रेम विवाह किया क्या गलत किया जवान देवर मरा सास को संभाला होगा देवरानी को उसके बच्चों को भी अपने हस्बैंड को भी तब तक घरेलू झगड़ा वगड़ा भी नहीं था तो बड़ी बहू की जिम्मेदारी भी निभाना ही पड़ी होगी चौरासी में सास की हत्या हुई कितनी उम्र रही होगी पैंतीस या चालीस साल फिर जीवन में जरा सुख आया तो पति के चीथड़े चीथड़े हो गए ऐसी भयानक मौत पचास की उम्र से पहले ही दुनिया का सारा दुख देख लिया अब इंडिया की नंबर वन फैमिली में शादी हुई तो क्या करती यहाँ तो प्रधानी कोई नहीं छोड़ता उसे मान भी तो रखना था घर का वरना यही लोग उसके लिए गरियाते कि अच्छा खासा परिवार संभाला नहीं गया इधर राजनीति में आई नहीं कोई गाली बची नहीं जो उसे नहीं दी गई और आज तक दी जा रही है मगर उसने आज तक किसी को पलट के जवाब दिया कभी जुबान गंदी की जिस स्तर का बड़प्पन जिस स्तर की सहनशीलता सब्र और मर्यादा उसने निभाई किसी के बस की बात नहीं यहाँ तो जरा सा घड़ा भरा नहीं कि छलकने लगता है प्रधानमंत्री पद छोड़ना अगर मामूली त्याग लगता है तो लोग अपने गिरेबान में झांक लें और फिर बोलें और नहीं तो राहुल को 2009 में तो आराम से प्रधानमंत्री बनवा सकती थी लेकिन माँ बेटे दोनों ने इस मामले में सब्र रखा इतनी ट्रेनिंग कोई पावरफुल परिवार कराता है यहाँ तो विधायक और बाप मरा नहीं कि माँ बेटी सास बहू भाई भाई में सीट के लिए झगड़ा हो जाता है क्या क्या नहीं त्यागा जन्मभूमि खान पान रहन सहन रीति रिवाज सब यहाँ ज़रा अपनी बहू को कोई देसी पहनावा पहना के अपने हिसाब से खाना पीना करवा के दिखा दे तो जाने चूल्हा अलग न हो जाए तो कहना उसने हिंदी सीखी